twongeye kwasuhuza bene data ubuntu n'amahoro nibane namwe muri yesu kirisito tugeze mu mwanya mwiza handitswe ngo aho tugiye gukomereza aho twari twasubukiye ubushize ubu ngubu tugiye guhera ku murongo wa karindwi w'itangiriro ku gice cya cumi na gatanu turi bukirangize ariko duhita tuniga n'itangiriro cumi na gatandatu turaritse imana data nibane natwe eh, runaka ziko wamanitswe ngo iyazimiye iboneke nimusaba muhabwe nisezeye ntazerano nzagundira sinzarirekura uyu mutima guranira mu izina yesu nzataha dusenge uwiteka imana idukunda kandi imana igira neza urakoze kuko wongeye kuduha uyu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe none ngwino utuyobore utwifashirize utwunganire abe ari wowe kutujya imbere ijambo ryawe rigiye gutambuka abe ari wowe kuridusobanurira umwuka wera ataye mu ntekerezo zacu imitima yacu itegurirwe kugendera mu byo tugiye kwiga tubisabye twizeye mu izina rya yesu amen yesu n'abaherura mbyumva nkabura igisubizo mbega umubabaro tubaryohewe isi nimusaba muhabwe nisezeye gutangira cumi na gatanu ku murongo wa karindwi kugeza cumi na rimwe haragira hati aramubwira ati ni jye uwiteka wakuvanye muri uriya bakarudaya kugira ngo nzakurage iki gihugu aramubaza ati mwami uwiteka icyamenyesha yuko nzakiragwa ni iki aramusubiza ati enda iriza y'inka imaze imyaka itatu ivutse n'ibuguma y'ihene imaze imyaka itatu n'imfizi y'intama imaze imyaka itatu n'intungura imwe n'icyana cy'inuma maze yenda ibyo byose abicamo kabiri arabyerekeranya, keretse za nyoni ni zo atagabanije. Inkongoro zagwaga ku mirambo, Aburamu akazigurutsa. Nanone uwo mukurambere yasabye ikimenyetso gifatika gihamya ukwizera kwe kandi cyerekana ko abazakurikiraho ari bo uwo mugambi w'ubuntu bw'Imana utuzurizwaho. Uwiteka yemeye kwicisha bugufi kugira ngo agirane isezerano n'umugaragu we. Akoresha ubwo buryo nk'uko abantu bari basanzwe babigenza, berekana ko biyemeje umugambi ntakuka. Ayobowe n'Uwiteka, Aburahamu yatanze igitambo cy'inyana, ihene n'isekurume y'intama bimaze imyaka itatu bivutse, maze agenda abisaturamo ibice abitondekanya ku buryo butandukanye. Kuri ibyo yongeraho intungura n'inuma bitagabanijemo ibice. Mu gukora atyo, yanyuze hagati y'ibyo bice byateguriye gutambwa yicishije bugufi, maze arahirira Imana kuzayubaha by'iteka ryose. Yagumye iruhande rw'ibyo bice byagenewe gutambwa ari maso kandi ashikamye kugeza izuba rirenze, kugira ngo abirinde kononekara cyangwa inkongoro zitabitwara. biri mu gitabo cyitwa Ubukurambere n'Abahanuzi paje ya mirongo inani na gatanu ba maso ukiranuka mu kosa igitambo n'ituro utura imana nk'uko aburahamu yabigenje inyoni nizo atagabanije buri gitekerezo cyose cyo gushidikanya gikwiriye kurindwa kugira ngo kitavirwa n'umucyo w'amanywa ku bw'ibyo tuvuga igihe cyose umucyo uhunga amagambo yubahisha imbaraga z'umwijima biri mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa bibiliya ya mbere paje y'igihumbi na mirongo icyenda na gatatu ku kirengarenga aburamu asinzira ubuticura ubwoba bitewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata uwiteka abwira aburamu ati menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo bazakorera abaho nabo bazababaza imyaka magana ane nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera ubwa nyuma bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi ariko woweho uzasanga abasokuruza amahoro uzahambwa ushaje neza ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino kuko gukiranirwa kw'abamori kutaruzura maze izuba rirenze hatakibona ikomera icumba n'urumuri rwaka binyura hagati ya bya bice izuba rigiye kurenga aburahamu afatwa n'ibitotsi byinshi maze umwijima w'icuraburindi uraza uramutwikira ariko ashigukira hejuru ubwoba buramutaha mu gihe cya burahamu uwiteka aravuze ati ko bamori ntikuruzura ntiyari kwemera ko barimbuka muri icyo gihe Ni muri ubu buryo hahishuwe ukwihangana kw'Imana kw'igihe kirekire. Abamori bagiraga urwango amategeko y'Imana. Ntibizeraga Imana nk'Imana y'ukuri n'Imana ihoraho. Ariko muri bo bari bifitemo abantu bake beza, kandi abo bake ni batumye Imana yihangana igihe kirekire. Mu myaka amagana yakurikiyeho, igihe Abisirayeli bari bavuye muri Egiputa, bagiye mu gihugu cy'isezerano. abamori birukanye abisirayeli barabarwanya nuko ku iherezo bababajwe n'ibyago kubera ko bakomeje kwirengagiza amategeko y'imana ku bushake biri mu rwibutso y'integuza kwa cumi na kabiri nyakanga mu cya magana cyenda na gatandatu kuko iteka ry'umurimo mubi rituzura nicyo gituma imitima y'abantu ishishikarira gukora ibibi Nubwo umunyabyaha acumura inshuro ijana ariko akaramba, nzi rwose yuko abubaha Imana bari imbere yayo ari bo bazamererwa neza. Biboneka mu mabwiriza igice cyaho cya munani ku murongo wa cumi n'umwe n'uwa cumi na kabiri. Abamori bari batuye muri Kanani kandi Uwiteka yari asezeranye guha Abisirayeli igihugu cy'i Kanani, ariko hatambutse igihe kirekire mbere y'uko ubwoko bwayo buhabwa icyo gihugu. Yatanze impamvu icyo gihe cyagombaga guhita. Uwiteka yababwiye ko gukiranirwa kw'Abamori kutaruzura, kandi ko kwirukanwa kwabo no gutsembwa kwabo bitashobora gutsindishirizwa kugeza igihe bazuzuza igikombe cyabo cyo gukiranirwa. Ibikorwa byabo byarangwaga no gusenga ibishushanyo no gukora ibyaha, ariko urugero rw'ugukiranirwa kwabo ntirwagaragazaga ko bashobora kwegurirwa ukurimbuka. Mu rukundo rwayo n'impuhwe zayo, Imana yaretse umucyo ibamurikishiriza mu mirasire yawo inyuranye, kandi Imana yagombye no kubaha amahirwe yo gutumbira umurimo n'imbaraga yayo ikora ibitangaza, kugira ngo batagira urwitwazo rw'imirimo yabo mibi. Ni muri ubwo buryo Imana yagenjereje andi mahanga. Imana yihanganira igihe kirekire amahanga, imidugudu n'abantu ubwabo binyuze mu gihe cy'imbabazi ibagenera. Ariko igihe hari igihamya cy'uko batazayigarukira kugira ngo babone ubugingo, gucirwaho iteka bibageraho. Igihe cyarageze urubanza rugera ku Bamori. Nanone igihe kizagera abacumura amategeko y'Imana bose babone ko Imana nta kizayibuza gukuraho inkozi z'ibibi. biboneka mu busobanuro bwa bibiliya bw'abadivantisiti umunsi wa karindwi volume ya mbere paje y'igihumbi na mirongo icyenda na kane kandi Yumvise ijwi ko adakwiriye kwibwira ko azahabwa igihugu cy'isezerano vuba, nuko yerekwa imibabaro abazamukomokaho bazagira mbere y'uko batuzwa muri Kanani. Yahishuriwe umugambi wo gucungurwa binyuze mu rupfu rwa Kristo, ari we gitambo gikomeye, kandi ahishurirwa uburyo Kristo azaza afite icyubahiro. Aburahamu na yabonye isi yongera guhabwa ubwiza nk'ubwa Edeni, kugira ngo azayihabweho gakondo by'iteka ryose, ari byo gusohozwa kw'isezerano. tubona akamaro k'ambere n'abahanuzi paje ya mirongo inani na gatanu naho mu itangiriro ku gice cya cumi na gatanu ku murongo wa cumi n'umunani kugeza makumyabiri n'umwe haragira hati kuri uwo munsi uwiteka asezeranya aburahamu isezerano ati urubyaro rwawe nduhaye iki gihugu uhere ku ruzi rwa giputa ukageza ku ruzi runini ari Ufurati igihugu cy'abakeni n'icy'abakenizi n'icy'abakadimoni n'icy'abaheti n'icy'abaferizi n'icy'abarafa n'icy'abamori n'icy'abanyakanani n'icy'abagirugashi n'icy'abayebusi nk'igihango cy'isezerano Imana yagiranye n'abantu Icyotero gicumbeka n'ifumba ry'umuriro ugurumana byanyuze hagati y'ibyo bisate by'amatungo byateguriwe gutambwa, maze urabikongura byose. Nanone Aburahamu yongera kumva ijwi rimubwira riti urubyaro rwawe ruhawe Kanani ho gakondo, uhereye ku ruzi rwa Egiputa ukageza ku ruzi Ufurate, nk'uko tubibona amakwambere n’abantu n'abahanuzi paje ya mirongo inani na gatandatu. itangiriro igice cya cumi na gatandatu, iyo dusomye ku murongo wa mbere kugeza kwa kane, tubona amagambo agira ati sarayi umugore w'uburamu ntibari barabyaranye kandi yari afite umuja w'umunyegiputakazi witwaga hagari sarayi abwira aburahamu ati dore uwiteka yimye urubyaro ndakwinginze gira umuja wanjye inshoreke ahari nazabonera urubyaro kuri we aburahamu yumvira sarayi Nuko Aburamu amaze imyaka icumi atuye mu gihugu cy'i Kanani, Sarayi umugore we ajyana Hagari Umunyegiputakazi umuja we, amushyingira Aburamu umugabo we. Aryamana na Hagari asama inda, abonye yuko asamye inda bimusuzuguza nyirabuja. Mu kwibwira ko bidashoboka kuzabyara umwana ashaje, Sara yagize igitekerezo cy'uburyo umugambi w'Imana ugomba gusohozwa, binyuze mu kugira inama Aburahamu ngo afate umwe mu baja be amugire umugore wa kabiri. Ubuharike bwari bwarakwiriye cyane kugeza ubwo busigara butakitwa icyaha, nyamara byari kwica amategeko y'Imana kandi byari bibi cyane kuko byahungabanyaga kwera k'umuryango n'amahoro yawo. Aburahamu amaze kurongora Hagari ntabwo ari inzu yahuye n'ibibi gusa, ahubwo uko ibihe byagiye biha ibindi niko icyo kibi cyakomeje gukurikirana abantu, nk'uko tubibona mu abakurambere n'abahanuzi paje y'ijana na mirongo ine na gatanu. Iyo Aburahamu na Sara baza gutegereza isezerano ry'Imana bihanganye, bakizera ko Imana izabaha umwana w'umuhungu yasezeranye, ntabwo bari kugira umubabaro nyuma. Bizeraga ko Imana ari indahemuka ku isezerano ryayo, ariko ntabwo bizeye ko Sara azabyara umuhungu ageze mu myaka y'izabukuru ku bw'ibyo Sara yateguye imigambi kuko yatekerezaga ko hari icyo bashobora gukora kugira ngo buzuze isezerano ry'Imana Sara yabwiye Aburahamu gufata Hagari akamugira inshoreke ye mu gitabo cyitwa Mwuka w'ubuhanuzi volume ya mbere paje ya mirongo icyenda na gatanu nyamara ubwo bagenzaga batyo bombi babuze ukwizera kandi bananirwa kuba indahemuka no kwiringira imbaraga y'Imana. Ubwo yumviraga ijwi rya Sara agafata Hagari nk'umugore we akamurongora, Aburahamu yananiwe gutsinda ikigeragezo cyo kwizera kwe yari afite mu Mana ifite ububasha butarondoreka, kandi we ubwe ndetse na Sara byabazaniye umubabaro n'agahinda. Uwiteka yari agamije gusuzuma kwizera n'ubudahemuka bya Aburahamu ahereye ku isezerano yari yamuhaye. Igitabo cyitwa Inkuru yo gucungurwa paje ya mirongo irindwi na karindwi. Itangiriro igice cyayo cya cumi na gatandatu ku murongo wa kane kugeza kwa gatandatu haragira hati: "Aryamana na Hagari asama inda, abonye yuko asamye inda bimusuzuguza nyirabuja. Sarayi abwira Aburahamu ati: Guhemurwa kwanjye kube kuri wowe ko nashyize umuja wanjye mu gituza cyawe maze abonye uko asamye inda biramunsuzuguza uwiteka abe uducira urubanza wowe nanjye aburamu asubiza sarayi ati dore umuja wawe mwitegekere umugire uko ushatse kose sarayi amugirira nabi nawe aramuhunga ubwo ahagarara amaze kuzamurwa mu ntera kuko yari ashyingiwe shebuja ibyo byamuteye ubwibone atangira gusuzugura sara hagari yibwiye ko ari we uzaba nyina nyir'ubwoko bukomeye imana yasezeraniye aburahamu nyamara muri icyo gihe aburahamu yahatiwe na sara kumva no kwitegereza imyitwarire mibi ya hagari maze sara ashinja amakosa aburahamu we wari wemeye ko ibyo bibaho aburahamu yashenguwe n'umubabaro maze abwira sara ko hagari ari umuja we bityo akwiriye kumutegeka ariko yanga kumwirukana kuko agomba kuba nyina w'umwana we uwo yatekerezaga ko isezerano rizasohorezwaho nk'uko biri mu gitabo cyitwa umwuka w'ubuhanuzi eh, volume ya mbere paje mirongo icyenda na gatanu amaze gushukwa n'umwanya yari agezemo wo kuba umugore wa Aburahamu kandi yiringiye ko ari uzaba nyirakuruza w'amahanga akomeye azakomoka kuri Aburahamu hagari yishyize hejuru maze arirata kandi asuzugura nyirabuja amahoro yarangwaga muri urwo rugo ahunganywa n'ishyari kuko yahatwaga kumva amaganya yabo bombi aburahamu agerageza kongera kubahuza ariko biba iby'ubusa. Nubwo yinginzwe na Sara kurongora Hagari, Sara yaramuhindutse amuhererezaho amafuti. Yifuzaga kwirukana mukeba we ariko Aburahamu arabyanga kuko Hagari yajyaga kuzamubyarira umwana kandi nk'uko Aburahamu yizeraga cyane, uwo mwana yajyaga kuzaba uw'isezerano. icyakora kuko yari umuja wa sara aramumurekera ngo amwitegekere umutima wo kwishyira hejuru kwa hagari ni wo gutuma adacyahwa kubw'agasuzuguro yagize sara ajujubya hagari ku buryo nawe yamuhunze nyuma kwambaye n'abanuzi paje y'ijana na mirongo ine na gatanu itangiriro cumi na gatandatu ku murongo wa karindwi kugeza ku wa cyenda haragira hati marayika w'Uwiteka amubonekera mu butayu ari hafi y'isoko yo mu nzira ijya ishuri, aramubwira ati Hagari muje wa Sarayi urava he ukajya he? Aramubwira ati mpunze mabuja Sarayi. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati subira kwa nyakobuja wemere ibyo akugirira. Aburahamu yabwiye Sara ko atifuza gucyura Hagari ndetse ntabwo yari kubikora iyo ataza kubimusaba cyane amutitirije mu gitabo cyitwa umwuka w'abahanuzi volume ya mbere paje ya mirongo icyenda na gatanu aburahamu byaramukomereye kwiyumvisha umubabaro n'agahinda bya hagari nko kwirukanwa na nyirabuja sara aburahamu yagize urujijo ariko rukurikirwa n'umubabaro iyo ashaka gukosora amakosa ya hagari ngo bakomezanye yari kuba kandi akongera ishyari n'umubabaro bya sara Umugore we wa mbere yakundaga cyane nk'uko ari mu gitabo cyitwa inkuru yo gucungurwa paje ya mirongo irindwi n'umunani. Ajya mu butayu aruhukira iruhande rw'iriba, ari wenyine kandi nta nshuti afite, marayika w'Uwiteka aramubonekera afite ishusho y'umuntu, aramuhamagara ati Hagari, muje wa Sarayi. kugira ngo amwibutse uwo ari we ndetse n'inshingano ze maze amutegeka atya ati subira kwa nyakubujra wemere ibyo akugirira ariko kandi ko gucyaha kwari kuvanzemo n'amagambo mutima. uwiteka yumvise umubabaro wawe nzagwiza cyane urubyaro rwawe ntiruzabarika nk'ikimenyetso gihoraho kizajya kimwibutsa imbabazi agiriwe yategetswe kwita umwana we ishimayeli risobanurwa ngo imana irumva Igihe Aburahamu yendaga kumara imyaka ijana y'ubukuru, yongeye guhabwa isezerano ry'uko azabyara umwana w'umuhungu. Yizezwa ko uzamuzungura agomba kuba umwana wa Sara. Ariko Aburahamu nanone yari atarasobanukirwa n'isezerano. Yakubise agatima kuri Ishimayeli, akomeza kwizera ko kuri we ariho umugambi w'ubuntu bw'Imana uzasohorezwa. Kubw'urukundo yari afitiye umuhungu we, yaratangaye cyane ati noneho ishimayeli agomba guhora imbere yawe nanone yongera guhabwa isezerano magambo kugira ngo adakomeza kwibeshya sara umugore wawe azabyara umuhungu uzamwite isaka nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe ntabwo imana yirengagije gusaba kwa burahamu uwiteka aravuga ati kandi bya ishimayeli nabyumvise dore muhaye umugisha kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye nk'uko biboneka mu kwambere n'abahanuzi paje y'ijana na mirongo ine na gatanu n'ijana na mirongo ine na gatandatu marayika w'imana yabonekeye hagari maze aramuhumuriza nuko amusaba kwikosora agahindura imyitwarire ye maze amusaba gusubira kwa nyirabuja akemera kwishyira mu biganza bye akamukoresha icyo ashaka nk'uko biri mu gitabo cyitwa umwuka w'ubuhanuzi volume ya mbere paje ya mirongo icyenda na gatanu mu itangiriro igice cya cumi na gatandatu ku murongo wa cumi kugeza kwa cumi na gatandatu haragira hati Mareka w'uwiteka arongera amubwira ati dore uratwite uzabyara umuhungu uzamwite ishimayeli kuko uwiteka yumvise kubabazwa kwawe hagati y'abantu azamera nk'imparage azagira undi muntu wese umubisha we n'abandi bose bazamugira umubisha wabo azatura imbere ya bene se bose ahimba uwiteka wavuganye nawe izina ati uri Imana ireba ati mbese indeba nayiboneye na hano nicyo cyatumye rya riba ryitwa iriba rya Lahariyori riri hagati y'ikadeshi n'i Beredi aburahamu abyarana na hagari umuhungu aburahamu yita umuhungu we hagari yabyaye ishimayeli aburahamu yari amaze imyaka mirongo inani n'itandatu avutse ubwo yabyaranaga na hagari ishimayeli amabwiriza yahawe Aburahamu ku byerekeye ukwera kw'imibanire y'abashyingiranywe yagombaga kubera icyigisho abantu b'ibihe byose. Icyo cyigisho gihamya ko uburenganzira n'umunezero w'iyo mibanire bigomba kubumbatirwa n'ubwitonzi bwinshi, nubwo byaba bisaba kwitanga gukomeye. Sara ni wenyine wari umugore w'isezerano Aburahamu, nta wundi muntu agombaga kugabana nawe we ibyo yari afitiye uburenganzira. yubahaga umugabo we kandi kubera ibyo agaragara nk’icyitegezo gikwiriye, ariko ntiyashakaga ko Aburahamu agira undi akundwakaza, kandi Uwiteka nigeze amucyahira ko ategetse umugabo we kwirukana mukeba we. Aburahamu na Sara bombi ntibiringiye imbaraga z'Imana, kandi niryo kosa ryatumye arongora Hagari. Biboneka mu makumbabiri n'abahanuzi y'ijana na mirongo ine na karindwi. Uwiteka yahageragereje Aburahamu ikigeragezo giteye ubwoba cyane. Mu kwenda Hagari akamugira umugore we, Aburahamu yagaragaje kutiringira amasezerano y'Imana. Nk'uko biri mu bimenyetso by'ibihe ku wa mbere Mata mu cya magana inani na mirongo irindwi na gatanu. Sara na Hagari bagereranya amasezerano abiri. Byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe yari uw'inshoreke, undi ari uw'umugeni. uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda naho uw'umugeni yavutse ku bw'isezerano ry'Imana ibyo birimo umugani kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri rimwe ryavuye ku musozi wa sinayi ribyarira ububata iryo ni ryo rigereranywa na hagari ari we kandi ugereranywa n'umusozi wa sinayi wo muri arabiya kandi usobanurwa ngo yerusalemu ya none kuko iri mu bubata hamwe n'abana bayo ariko yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni niyo mama wa twese kuko byanditswe ngo ishime ngumba itabyara tera hejuru uvuge cyane utaramukwa kuko abana b'inyungwakazi ari benshi baruta ab'inkundwakazi nuko rero bene data namwe muri abana b'isezerano nk'uko isaka yari ari Ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe n'umubiri yarenganyaga uwabyawe n'umwuka, na n'ubu niko bikimeze. Mbese ibyanditswe bivuga bite? Biravuga biti senda inshoreke n'umuhungu wayo, kuko umuhungu w'inshoreke atazaganwa n'umuhungu w'umugeni. Nuko bene data ntitukiri abana b'inshoreke, ahubwo turaba umugeni Biboneka mu Bagalatiya igice cyaho cya kane, ku murongo wa makumyabiri na kabiri kugeza mirongo itatu n'umwe. dusoreje ahangaha bene data handitswe ngo y'uyu munsi turaritse imana ngo itubashishe kurushaho kuzirikana ijambo ryayo uwiteka imana adushoboze kandi atwikomereze dore umuti yewe rawodokiya ungureho umuti ngusige ku maso maze urebe rukundo wirengagije ashyuha ndakuruka nimusaba muhabwe n'isezerano nzagundira sinzarire dusenge data twese uri mu ijoro imana igira neza urakoze cyane kubw'ijambo ryawe umaze kuduhuguza tumaze kubona amagambo menshi y'ubugingo rero twebwe ubwacu ntabwo twakwishoboza kuyagenderamo ahubwo wowe tubashishe ikirutaho twongere umutima wo kurushaho gukunda ijambo ryawe no kurushaho kwibukana umutima wose utwambika imbaraga mu by'umwuka udukomereze ukwizera utubashije kwitegura kuri gufi kugaruka tuzajya twizeye mu izina rya yesu amen